时间点呢去做吹桃花的动作，还有呢，如果你是要求正缘，跟你要求复合要祈求的时间点呢，也会是不一样的哦。打个比方说，如果我们逢到了水星的一个布持之下，在水逆的这个时间点的时候，老师就不会建议大家去求桃花，因为水逆的时间点是针对你想要把一些快要黄的案子。 追回来的时候，或者是说你想要挽回一段感情，你想要破镜重圆的时候，你才会运用水逆的期间呢去做这个桃花位的一个催桃花的方式。那其他的时间点呢，就是针对我们要求这个姻缘呐，还有事业偏财顺畅的时间哦。那再来呢，在这个易经的卦位上呢，我们的这个北方哦。 它这一次呢，所会影响的主要会是针对次男。那除了是代表的是家中的未接第二个的男生之外呢，再来呢，它也会意味的是，如果你是在一个办公场合里面，我们的职位是属于副理呀、副总啊、副总经理，属于副的这些的人士呢，在这个位置的一个摆设呢，对你的加分效果呢，就会有。 很明显的一些影响哈，那再来我们要提醒大家的是，桃花位呢它是吉方哦，所以我们在今年的这个正北方呢它是吉利的，而有贪狼星的一个加持之下呢，除了呢这个桃花是大利，我们未婚的朋友们可以让他的感情桃花朵朵开之外，人缘呢可以加分哦，那这个。 贪婪心呢，它也会针对我们的这个驿马会更加的强化，尤其是针对外勤的朋友，或是做业务的朋友，甚至比如说你常常是出差的朋友，或是你的工作属性本来就是常常要飞行的朋友，那这个驿马星呢就会动得更加的活络一些，那它才会提升你的官运，然后相对的帮你带来更多的名气以及名利。 那对于这个吹桃花位的时候，它也会吹动我们的副业，或者是我们对于我们的事业的一个欲望哦，所以也会提升我们的这个呃天财以及升职的相关机会哦。那么知道了这个桃花位它对于我们辅助的地方之后呢，要提醒大家，在正北方这个位置，如果你刚好是逢到了是家中的厨房的位置，那么我们的这个。 位置就避免要去放置厨余桶，尽量呢这个厨余呢就是在当天呢就是把它给真空热哦热风之后，就把它放到冷冻库去储藏。那等到要丢垃圾的时候再把它取出来一并丢掉，这样才可以防止呢这个厨余呢强化了这个烂桃花，帮我们招了烂桃花。 再来，如果你的北方呢是刚好是一个卧室，那你就要特别去注意。如果你是已婚的朋友，那切记就不要放一些杂物啊，或者是乐圾啊，不要堆积东西，尽量都是保持保持的呃干干净净的，因为这样子呢，才不会让你们的夫妻的感情呢变得总是觉得乌烟瘴气的，或者是沟通呢总是没有办法很顺畅哦。那另外，如果你是 睡在北方的这个位置，你刚好又是家中的长女、少妇，或者是孕妇，你们就要格外的注意哦，因为它的这个影响呢，会是比较不利于你们的运势的。因此呢，也会建议你们在这个桃花位呢，要摆稍后老师说的一些辅助的用品呢，来，比如说对孕妇可以保胎，然后对于长女少妇呢，可以保运势。对于这个运势呢，它可能会带来我们。 相关的一些疾病或者是身体的一些影响呢，比如说要注意的方向呢，就是有针对膀胱啊、肾脏啊、泌尿系统啊、尿道、射护腺、子宫、耳朵、骨髓以及血液相关哦。另外还有针对就是，如果你的姓名里面有水字边，比如说红、沙、汪、江、孙、沈、尤、潘、汤。 又或者是你的名字内呢有含水的意思的，比如说阳、海、泰、泉、智、勇、波、周，那么这些朋友们哦，你们也比较容易吹起桃花，或者是受到不适当摆设的一些影响哦。在这一个方位呢，在今年我们桃花位，我们的这个神兽呢，守护神是玄武哦。 所以呢，在这个位置上也有不少人可能会直接放一个呃符呢，代表的是有玄武呢到此呢来守护。再带一个方位呢，我们呢大力的颜色呢有三个颜色哦。在今年北方大力，大家呢将摆饰哦，或者是我们的这个，如果刚好是客厅啊，或者是你的这个环境的摆设，尽量是以灰色、黑色以及蓝色为这。 主要的色调，那这样子呢，就可以让这里的个位置呢平稳哦，也不会影响到不应该影响的这些人哦。比如说刚刚提到的少妇、长女以及孕妇，那立的时间点呢，也就是。 在整年度最大力的时间点去摆设的话呢，会是针对农历的十一月为主。但是大家都会想，我想要一早就吹桃花，所以呢，三月份为辅啊，或者是冬季的时间都是很好的。那吹的时间点哈，或者是我们比如说，如果你是沙发套要重新换成黑灰色系的，那么我们可以在刚刚讲的呃。 这几个时间点，又或者是说，你只要避开水逆的时间，然后我们在子时的晚上的这个十一点到凌晨的一点的这个时间呢，去换百事呢就可以了。那在这个位置呢，它大力的是哪些行业的朋友呢？比如说，如果你是做贸易的朋友，做海运、做中介、做旅游业，只要是跟动哦有关系的朋友们。 啊，或者是水产啊，哈，这个渔业啊，哈，或者是你是做 consultant 顾问呢，透过你的专业来判断呢，来赚取获利的，或是投资、投顾相关的，在今年呢，桃花位是你们呢的守护位，必须呢要好好的去张罗一下这个位置哦。那么再再来呢，要提醒大家的就是呢。 因为刚刚有提到的是，在这一个位置，在今年呢是属于我们的这个火曜星、水星的一个加持，所以呢，它会特别特别的是针对这些年份的朋友们啊，二零一七、二零零八、一九九九、一九九零、一九八一、一九七二、一九六三、一九五四、一九四五一九三六以及一九二六年哦，分别是属。 老鼠属兔子、属马以及属鸡的这些朋友们呢，会更加的有感哦。所以，如果你是这些年吃的朋友们，请不妨好好的把握这次的机会呢，把这个桃花位呢给巩固起来。那巩固的方式呢，有几种。一般来讲，我们会选静态，或者是会选择这个动态的方式。那么，动态的方式，很多人会认为，竟然是。 呃，一百坎的位置，那就是有水，那水要动，那一定务必势必就是放鱼缸。但是大家要记得，鱼缸的水你需要去做一个呃清理，还有要去做一个呃换水的动作。因此，如果你刚好在北方呢放了一个那种观赏的鱼缸的话，请记得一定要在定时的。 都看老师的运势周报来看，我们什么时候适合就是可以开池跟放水，那么这样子呢，你才能够保持你这个催桃花的这个效果。那再来呢，另外一个方式呢，就是属于静态的方式。除了老师刚刚讲的，把这个布置换上刚刚讲的这个黑色、灰色、蓝色三个主要的这个主色的这个基调的色系之外呢。 我们也可以把这三个颜色运用在放地毯。那另外一个方式就是可以放一些比较中国风的水墨的字画挂上去哦。那它也可以呢有画龙点睛，帮我们吹桃花的一个效果。那么以上呢是针对在二零二二年如何帮我们布局我们的桃花位以及它的注意事项。也希望呢能够帮助到。 屏幕前的每一位朋友，让你们在新的一年可以桃花果果胎，好运跟着来，人缘笑开怀。我是金老师，我们下次再细说风水喽，拜拜。